बहुचर्चित website news portal Cobrapost द्वारा यह दावा किया गया है कि माल्या और नीरव से भी बड़ा है डी का फर्जीवाड़ा वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट द्वारा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनबीएफसी के प्रमोटर्स ने शेल कंपनियों के जरिए इकतीस हजार करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है एक रिपोर्ट में Dewan housing finance corporation limited promoters द्वारा हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का दावा किया गया है रिपोर्ट की माने तो एनबीएफसी के मालिकों ने फर्जी कंपनियों के जरिए इकतीस हजार करोड़ रूपए का फ्रॉड किया रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही एन के शेयर में आठ फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गयी बता दें की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने D H L F L को बेहद सख्त प्रावधान किए हैं इसको लेकर सरकार की ओर से भी लगातार नियमों में ढील देने का दबाव डाला जा रहा है पोस्ट ने यह भी खुलासा किया है कि डी एच एफ एल के प्रमोटर्स ने फर्जी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में कंपनी के प्रमोटर्स पर इस राशि से निजी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है इसके अनुसार D H L F L ने पहले शेल कंपनियों को कर्जा दिया और बाद में यह राशि वापस फाइनेंस कंपनी के प्रमोटर्स के पास आ गई दरअसल डी एच एफ एल के प्रमोटर्स ही इन फर्जी कंपनियों के मालिकों में से है इस तरह से D